四五八九十八回目です。ね、あ、絶賛ゴールデンウィーク中。ゴールデンウィーク？え、ゴールデンお休み。 <laughs> なんで言い直したの？なんで日本語で言い直したの？金のお休み？え、え、でもウィークは別に週か。金の週。金あ。かっこいいなんか金なことする金なことなんだろうね金なことってなんだろう、金使う <laughs> 何に使う <laughs> 何買う大きい買い物しちゃう聞いて 何大きい買い物しちゃったのえ何何なんかね今ね、うん、スイッチボットって知ってるわかんないなんか、うん、あの遠隔操作ができる、うん、そのいろいろなアイテムを取り扱ってるところなんだけど、私家のカーテンが自動で開くようにしちゃったの、えー、 <laughs> リッチでしょそんなのお金持ちの家だけじゃないのお金持ちなのええー、すごくない ほら金の話 <laughs> めっちゃそうスイッチボットあそれはなんかあのスイッチボットのアダプターっていうのかななんか、うん、あのー基本さオール家電とかってさ、うん、メーカー揃えなきゃいけないみたいなとこあるじゃん。うんっていうなんかほらあの連動させなきゃ開かないとかさ連動させなきゃ電気つかないみたいな印象があるけど、スイッチボットは単体で割と動いてくれるシステムだったりもしてて、で今見たのはあの全然 なんだろうなシステム的には普通にボタンを押すっていうだけの活動してくれる、うん、あそれその丸っぽいやつがカーテンに取り付けると、うん、あのウィーンって動くのよその子がレールに沿ってその子が動くんだこの子がただ右と左に動くだけなの、うん、でカーテンを連れてってくれんのへえお高いの ?1 個8000円くらいするのああで両開きだから2つああ、まあ、片開きのカーテン カーテン布1枚だったら1個あればブブブブってずっと右に行き続けるだけだけど、うんうんうん、うちは右に行って左に行ってほしいからなるほど両開きね2個買ったへえでもなんかもっとやばい高い買い物かと思ったから結構さ挑戦じゃないそういうさカーテンをさ、うん、自分の手で開ければいいのにさ <laughs> まあね1 <laughs> 万6000円も使ったんだよ私確かにそっかカーテンを開けるのに1万6000円払った女ですよ <laughs> これ リッチじゃない確かにゴールデンはゴールデンなねな感じゴールデンでしょ <laughs> もう言えないもん <laughs> びっくりしちゃってリッチすぎて言えないもんでもめっちゃおすすめなのが、うん、あの時間指定ができるのえー、すごい何曜日に何時とかもできるからそうめっちゃいいめっちゃいいでしょえそれはね1万6000円払った価値あるよある、うん、朝のこう7時半とかに勝手に開いて日の光入れてくれて、うんえー、で夕方の17時に勝手に閉まってくれるみたいなめっちゃいい 日が落ちる頃にってこう調整できるからすごい結構ねおすすめですわあ悩んじゃうね、うん、なんかだって夜さカーテン閉まっててほしいじゃん夜はそう家帰ってさ、ねうん、カーテン開きっぱなしで電気つけるのとかなんか微妙じゃん微妙だね、うん、もし もしその隙間から幽霊が覗いていたらそれはどうかなちと幽霊は塩でも置いといていただければあのね森塩でね見ないっていうえー、でもめちゃくちゃいいねうん見慣れたはずの景色少しずつずれ出してここではない場所まで今すぐ連れ出して未来は無限というけど何